Bună! Pentru tine ce înseamnă a respinge? Am fost la un workshop de feminitate ținut de Grațian Sonu și Teodora Stoica, cărora le mulțumesc foarte mult pentru pentru cât in am primit, pentru câtă energie in am primit. Și mi-am dat seama că mare parte dintre femeile din ziua de azi, nu știu femeile din alt secol, resping uh, complimente, resping uh, ajutorul bărbaților, adevărat, uh, resping uh, ideea de masculinitate, resping ideea de feminitate chiar, uh, resping uh, foarte multe lucruri care țin de a se conecta cu, cu, cu feminitatea dinăuntru lor. Și asta am simțit-o pe pielea mea. De azi înainte o să dau voie unui bărbat să deschidă primul ușa. O să îl rog frumos să ducă gunoiul <laughs> și o să-mi exprim mai clar nevoile mele fundamentale. Uh, și o să-mi cresc energia ei, promit. Dar uh, am vorbit despre toate astea la a respinge pentru că fără să ne dăm seama, respingem din iubirea celorlalți. Respingem iubirea celorlalți chiar. Pentru tine ce înseamnă a respinge? Ciao!